Рома, спой что-нибудь, пожалуйста. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Ну как, как, хорошо, хорошо, хорошо. Я могу выступать в голосе. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну скажите, что могу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ну пожалуйста, ну почему вы не хотите меня пускать в голос? Ну, моляю, моляю, моляю, моляю. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч, ратью пойдем да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристала нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Э, было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали, тин тин тин тин Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Да, привет, братец. А, а, нифига ты подловил. У меня, короче, сейчас такая хрень упала, проводок вот этот, а он его такой взял в полете, словил, вот. Ребят, можете сказать, что Максим лучше, он словил вот этот провод.